MC Depuis tout petit dans la zermie qu'il en soit ainsi Y'a pas qu'un sombre et que la liberté a un prix je suis juste MC, maître de cérémonie Deux, trois gouttes par terre pour ceux derrière les fers ou le chrome Je juste MC, ma pensée je te livre Avec des rimes, des livres, des lignes, encore subtiles Coulisse sans filtre, regarde mes cicatrices Décris ma hive, écris mes vérités sans filtre avec du style, à mes consciences, responsabilité prend sens, impossibilité de se taire face à l'injustice, un simple artiste, je suis pas étanche, chassement d'étrange, micro des mains, je en grange, phase en fusion, je plonge, je me venge, c'est qui spello, qui le vend encore, F.I. Arniolo, c'est un honneur, si si seigneur, tôt le matin, libre et entier, je rappe à mort, des frères et sœurs condamnés, au silence forcé, j'oublie pas le sort, coincé, derrière des barreaux, pour à peine quelques mots, pourtant penser si fort, si fort, si fort, et même si les puissants tapent sur toute opposition, dis-moi, qui prétend faire du rap sans prendre position, déployer mes ailes, oh, laisse-moi m'envoler J'ai qu'est le cerveau, me suis cultivé, Rallier des mots pour te l'armer Je juste MC, depuis tout petit dans la zermite, qu'il la soit ainsi Y'a pas qu'un sombre et que la liberté a un prix je juste MC, maître de cérémonie Deux, trois gouttes par terre pour ceux derrière les fers ou le chromie Juste un MC, juste un MC Juste maître de cérémonie, de cérémonie. Derrière les fers ou le chromie la liberté n'a pas de prix Juste un MC parmi tant d'autres Saltant ici pour les saltimbans Fusil sur Mirador, bouge pas d'un signe Y'aura pas de seconde chance Ici tout ne tient qu'à un fil Beaucoup plus vrai que dans des films Mais toutes ces images qui défilent Dire ce que l'on pense est un défi Ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite Sorti de nulle part, nul à droite Pushline à droite, virage à gauche Dans le mille on frappe, c'est juste du rap Y'a pas de meurtre de terrorisme on change les mœurs, ça terrorise, on vise l'État et la police Condamnation, palais de justice Liberté d'expression active Contre les musulmans on l'autorise Mais contre soi-même c'est du suicide, on trouve des cibles, donc homicide Caricature, un génocide, des mature contre la dictature On fume le fruit et la racine l'art va mal, la pomme aussi, Compte pas dedans, croque le promis Y'a des microbes, ils l'ont promis, des traces de pros sur nos croquis La rage de balle, boire au pied, des textes de trop dans ce monde pourri Nourri d'ignorance je juste MC, depuis tout petit dans la zermie qu'il la soit ainsi Y'a pas qu'un sombre et que la liberté a un prix Je suis juste MC, maître de cérémonie Deux, trois gouttes par terre pour ceux derrière les fers ou le chromie Juste un MC, juste un MC Juste maître de cérémonie, Derrière les fers ou le chromie, ou le La liberté n'a je J'ai pris racine chez ce qu'on opprime Y'a dans mes lyrics une part qui s'exprime J'suis juste MC, c'est pas un crime Hip-hop est ma vie, franchement ma vie